आज़ादी के अरसों साल बीत जाने के बाद भी स्वच्छता पर प्राथमिकता नहीं दी गई सरकारी आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति के घर के परिवारों में छिहत्तर प्रतिशत घरों में शौचालय की सुविधा नहीं है जिसके चलते लोग खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं रोहतास जिला चेनारी प्रखंड चेनारी गांव के दलित बस्ती में 400 लोगों को उस गांव में शौचालय नहीं रहने की वजह से खुले में शौच करने के मजबूर हैं आपके यहाँ शौचालय बना है नहीं शौचालय न होने से क्या क्या समस्या होती है बहुत समस्या होती है बच्चा बच्ची लोग जा जाते हैं बहुत दूर सफर में जाना पड़ता है उन लोगों को शौचालय करने था कहीं रास्ते में बड़ा बड़ा नाला पड़ जाता है उसमें लड़का लोग गिर जाता है तो उससे परेशानी है ना जी शौचालय बनवाने के लिए कुछ आप लोग पहल किए हैं अपने हाँ, हम लोग किए हैं क्या किए हैं पहले मुखिया के यहाँ फार्म भरे हैं मुखिया से फार्म चल गए हैं अर्चना पांडे के यहाँ अर्चना पांडे इस समय यहाँ का शौचालय का सचिव है वो बोली है कि हम अगर देखेंगे घर घर जांच करेंगे तो हम देंगे अभी तक वो पाँच महीना हो गई अभी नहीं जांच करने के लिए आई मैं चाहता हूँ कि इन चिंता देवी सहित इन चार सौ घर के लोगों को शौचालय की सुविधा जल्द से जल्द मुहैया कराया जाए वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अनुरोध है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो का मोबाइल नंबर चौरानवे तीन सौ अठारह अठारह चार सौ छाछठ पर कॉल कर दबाव बनाए ताकि इन सभी चिंता देवी सहित इन सभी 400 लोगों को घर में शौचालय की सुविधा जल्द से जल्द निर्माण कराया जाए मैं और हमारे समुदाय के लोग अगला रणनीति किए हैं कि हम लोग वीडियो से मिलेंगे और वीडियो इस बात पे अमल नहीं करता है शौचालय का निर्माण जल्द से जल्द नहीं कराता है तो हम लोग आगे प्रोटेस्ट भी करेंगे मैं अमरजीत कुमार रोहतास बिहार से इंडिया अनहड के लिए